paz, tranquilidad, relajada, como si el día domingo como si fuera un paseo. Después pasan los aviones, la, veo que miro que la maruja lo arregla, que me pregunta cómo quedó. Y veo a la marujita que, que lo arregla, que lo pone, que corta, que esto. Y ya nomás lo arregla. Nosotros gastamos yo gasto 10 mil pesos a la semana. Y como tal, tal me deja la pensión de viudez, así que lo ocupo para, ir a la foresta. Yo hoy día vivo, hoy día más. Yo no sé mañana lo que voy a cocinar, no sé qué es lo que voy a hacer, nada. Uno vive tranquila tranquila, relajada, eh, come, lava la losa, eh, mira un programa que le guste, y no está esclavizada en esa cosa que, que, está saliendo de los demás, de los demás, de los demás, de los demás, de los demás. No sé dónde estará Benjamín. No se, re, eh, no se ha reencarnado ninguna persona más. Si me muero, estaré disponible para ir al cielo. No sé, no he pensado. Yo no pienso en la muerte. A veces digo yo cuando me muera yo, pero se me pasa así. El tiempo lo dice. No sabe ni cuándo, ni cómo, ni dónde.